ボコだ狭いカラスも応援に来ていますなんか珍しい感じの弾道140ヤードなんですけどかなり上げてるので6番アイアンで打とうと思うんですけどちょっと UTT もいいかなって思うぐらいです ユーティリティにしようやっぱりここちょっといい当たりについて、うん、グリーン左のラフかなと まってきたから急ぐよ来ました名物アイランドグリーンイエーイ日没が迫ってるなんとあそこにホールインワンショーがでんでんでんでんでんでんホテルミクラスペア宿泊券140ヤード近くあるんですけど7万円で スリーさんがリポート直してくれてますはいありがとうございます、はいなんか上りに見えるんですけどここが受けてるから上りに見えるだけで下りフックです ルですなんと私は95と言いましたが80代で回ろうとしています君たらず80代初めてかも139ヤード6番アイアンで打ちます ちょっとこうグリーンが上がってんのであまりこう体が小さいクラブと体が突っ込むんで大きめのクラブで軽くね軽くだ逃げたー逃げたバンカーあ超えたバンカー上で止まってます 頑張って課長気持ち悪い